नमस्कार म उत्सव अधिकारी अहिले यही वैशाख तिस गति हुन गइरहेको स्थानीय चुनावमा आबु खैरिनी गाउँपालिकाको अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दावी गरेको छु र तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ मेरो उम्मेदवारी किन यो मान्छे किन चाहिँ राजनीतिमा आयो अब राजनीति भनेको अलिकति सिनियर मान्छेहरूले अलिकति पुरानो मान्छेहरूले गर्ने अलिकति परि खालको हुनसक्छ नि भन्ने चाहिँ छ मलाई म आफू एउटा वैदेशिक रोजगारमा विगत आठ दस वर्षदेखि श्रम बेचेर आएको मान्छे म विदेशमा रहँदा पनि देशको बारेमा अथवा आफ्नो गाउँको बारेमा धेरै धेरै नै जानकार रहिरहने ओहो मेरो गाउँ यस्तो भइदियो हुन्थ्यो मेरा चाहिँ गाउँका चाहिँ नेतृत्वकर्ताहरूले यसरी चाहिँ विकास गरिदिए हुन्थ्यो अथवा चाहिँ जनजीविकालाई टेवा पुर्याए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई लागिरहन्थ्यो तर अपेक्षा चाहिँ गरिरहने भइदियो हुन्थ्यो गरिदियो हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ मलाई सधैँ भइरहने तर सोचे जस्तो व्यक्ति कोही पनि नआइदिँदाखेरि र जनजीविकामा टेवा पनि नपुग्ने भएका विकास संरचनाहरू पनि अब पाँच वर्ष आठ वर्षदेखि चाहिँ अस्तव्यस्त अव्यवस्थित होइन अब अहिले ग्राभेलिङ गऱ्यो बिछ्यायो अथवा चाहिँ के गर्यो फेरि असारमा बाढी आउँछ प्रकृति आउँछ त्यसले बगायो त्यो बगाउनु भनेको हाम्रो मेहनत बगाउनु हो परिश्रम बगाउनु त्यो कारणबाट अब हामीले संस्कार आचरण भनेको हामी हाम्रैभन्दा अग्रज उमेरको हिसाबले हामीभन्दा अग्रजबाट लिने भन्नु भन्ने चाहिँ छ जस्तो मेरो बुवाहरूले हजुरबाहरूले पनि आचरण संस्कार चाहिँ आफूभन्दा अग्रजहरूबाट लिनु भन्नुहुन्छ तर अग्रजहरूबाट अब संस्कार आचरण सिक्नुभन्दा पनि यो चाहिँ अब यो राष्ट्रिय राष्ट्रिय शीर्ष नेताहरूबाट यो पाइँदैन र स्थानीय गाउँ गाउँ स्तरका नेताहरू उहाँ पनि यो चाहिँ क्षीण हुँदै गएको र भरोसा गर्न नै दुविधा हुनुपर्ने स्थिति आएबाट अब विकल्प के त भन्दाखेरि मैले आफूलाई नै विकल्पको रूपमा अगाडि सारेँ अब चिया चौतारोमा हामीले सधैँ भन्यौँ यसले गर्दैन त्यसले गर्दैन यो पार्टी पनि त्यस्तो रहेछ यो पार्टी पनि त्यस्तो रहेछ हामीले बारम्बार जितायौँ भन्ने खालको चाहिँ आउँछ तर मैले अहिले नेतृत्व पनि खोजिरहेको छु तर नेतृत्व म दिन्छु आई क्यान लिड इट भन्ने खालको चाहिँ कोही पनि मान्छे नपाउँदाखेरि अब विकल्प नै म हुँ म नै गरेर देखाउँछु अब आचरण संस्कार अब अग्रजबाट होइन कि युवाबाट सिक्नुहोस् भनेर देखाउनको लागि मैले उम्मेदवार दावी गरेको जस्तो मैले धेरै कुराहरू ठुला ठुला कुराहरू गरेर यहाँको त्यहाँ पुऱ्याइदिन्छु त्यहाँको त्यहाँ पुऱ्याइदिन्छु तपाईँको गाउँका साराका सारालाई रोजगार दिन्छु मैले भन्दिनँ मैले अहिले जम्मा तिनवटा कुरा लिएको छु कृषि पर्यटन र स्थानीय रोजगार आँबु खैरिनीको आधार भन्ने मेरो दुई वर्षभित्रमा मैले कृषि पर्यटन र स्थानीय रोजगारको क्षेत्रमा केही गरेर देखाउँछु र अब कृषि हाम्रो आबु खैरिने गाउँपालिका भनेको कृषिको उर्वर क्षेत्र हामीहरू पाखा पखेराहरू धेरै छन् हामी हामीकोमा अब एक नम्बर वडा धेरै नै कृषि उत्पादन छ दुई नम्बर वडामा तपाईँको चाहिँ औद्योगिक औद्योगिकरण जस्तो त्यहाँ सिमेन्ट फ्याक्ट्रीहरू छन् त्यसपछि अब यो मदिराजन्य उत्पादनका चाहिँ फ्याक्ट्रीहरू छन् त्यसपछि आएर अर्को यो कङ्क्रिट टाइपको चाहिँ हिम पाइपहरूको चाहिँ फ्याक्ट्रीहरू पनि छ त्यस्तै अर्को एउटा पोल्ट्री खालको चाहिँ पोल्ट्री उत्पादन पनि छ औद्योगिक चाहिँ बेसी तिन नम्बरमा दुई नम्बरमा छ र तिन नम्बरमा यो बजारीकरण जो हाम्रो यो गोर्खा जाने बाटो यो जसले एकीकरण गर्नुभयो पृथ्वीनारायण शाहको पृथ्वीनारायण शाह उहाँ उहाँको जन्मस्थान जाने बाटो पनि भएबाट त्यहाँनिर चाहिँ तिन नम्बर वडामा बजारीकरण र चार नम्बर वडामा तपाईँको मुगलिनदेखि पारिपट्टिको चाहिँ चार नम्बर वडा पर्छ त्यहाँ चाहिँ पर्यटनको चाहिँ अपार सम्भावना छ त्यो खालको छ अनि पाँच नम्बर र छ नम्बरमा तपाईँको यो उच्च हिमा उच्च पहाडी भेग भएबाट त्यहाँ पनि आफ्नै किसिमको विशेष कृषिको उत्पादनको सम्भावना छ पहिला पहिला अब म आफूले थाहा पाउँदा समय त्यहाँबाट धेरै सुन फलफुल तथा सुन्तला खेतीहरू चाहिँ उत्पादन हुन्थे अहिले अब त्यो सबै सेक्टरहरूमा श्रम गर्न सक्ने युवाहरू सबै वैदेशिक रोजगारको लागि कोही अलि सम्पन्न देशमा जानुभएको छ कोही अलि विपन्न देश साउदी मलेसिया खाडी जस्तो देशहरूमा गएर आफ्नो श्रम पसिना अरू देशमा सिन्चित गर्नुभएको छ आफ्नो देशमा श्रमको चाहिँ अभाव हुँदै गएको छ त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले कृषि पर्यटन र स्थानीय रोजगार भनेर तिनवटा नारा दिएको छु यो तिनवटा नारामा म गरेर देखाउँछु र त्यसको लागि मैले अहिलेसम्म भन्नुपर्दा तपाईँको सिँचाइ सिँचाइको लागि अब हामीले हाम्रो यो आबु आबु गाउँमा अब टारमा समस्तीपुर गाउँमा त्यसपछि छाप गाउँमा हामीले सि वाटर अप लिफ्टिङ मार्फत जस्तो पहिला म दुई तिन वर्ष अगाडि अथवा चार वर्ष अगाडिसम्म नेपालमा रहँदाखेरि आठ घन्टा नौ घन्टा एघार घन्टासम्मको लोड सेडिङको अवस्था विद्यमान थियो अब अहिले त्यो स्थिति छैन अब बिजुलीको उपलब्धता लगभग लगभग सोचे अनुरूप छ र हामीले अब कुलो खनेर पानी पुर्याउनुभन्दा पनि तरकारी बाली र फलफुल बालीको लागि वाटर लिफ्टिङ मार्फत सिँचाइ पुर्याइयो भने त्यो पाको बारीहरूमा कसरी खेती गरेर खे, खेती गरेर उत्पादन गर्नुपर्छ भनेर तपाईँ हामीले सिकाउनु जरुरी छैन हाम्रो काकाहरू बुवाहरू दाईहरू सबैलाई उत्पादन गरेर कसरी उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उहाँलाई ज्ञान छ र अर्को मैले देखेको दोस्रो सम समस्या भनेको कृषकहरूले उत्पादन गर्नुभएको छ त्यो त्यो उत्पादनलाई बजारीकरण र त्यसले बजार पाएको छैन अब अहिलेसम्म कुनै पनि पालिका अध्यक्षहरूले कृषकले उत्पादन गरेका सामान उत्पादित फलफुल तथा तरकारीहरू खरिद गरिदिने व्यवस्था गरिदिनु भएको छैन त्यो सम्भव छ जस्तो मलाई मेरो आफ्नो बुझाइमा लाग्छ जस्तो बुधबार एउटा कुनै ठाउँमा जाने बिहिबार अर्को कुनै वडाको चाहिँ त्यो ठाउँमा गएर ल है हामी यहाँ आउँछौँ यति यति गरी तपाईँहरूले सङ्क फलफुल अथवा तरकारी ल्याइदिनु होला र एउटा चाहिँ टोली हुन्छ आत्मनिर्भर कृषि आत्मनिर्भर कृषि टोली आत्मनिर्भर कृषि बजारीकरण टोली पाँचजनालाई रोजगारी भन्ने मेरो एउटा नारा छ त्यो चाहिँ हरेक वडामा हो उहाँहरूले चाहिँ अब कृषि सामग्रीहरू खरिद गरिदिने वेट लिफ्टिङ गरिदिने त्यसपछि त्यसलाई बजारीकरण गर्नेमा काममा सहजीकरण गर्नुहुन्छ त्योबाट स्थानीय उत्पा स्तरमा उत्पादित कृषकहरूको मेहनत र परिश्रम पनि खेर नजाने भयो उहाँहरूले नगद पैसा पनि पाउने हुने हुनुभयो र गाउँपालिकाले अब हाम्रो यो आबुखेरिनी गाउँपालिका भनेको यस्तो ठाउँमा छ कि यो हामीसँग दुईवटा किसिमका बजारबाट एकदम नजिक पाउँछ हाम्रो जस्तो काठमाडौँ नेपालको राजधानी काठमाडौँ पनि धेरै टाढा होइन र अर्को चाहिँ पर्यटकीय क्षेत्र पोखरा पनि धेरै टाढा होइन र अब यो चितवन पनि धेरै त्यति टाढाको हुँदै होइन त्यो भएबाट यहाँबाट उत्पादित तरकारी तथा फलफुल हामीले काठमाडौँ महानगरपालिका अथवा चाहिँ ललितपुर महानगरपालिकाको स्थानीय सरकारसँग समन्वय गरेर ल हामी आबु स्टल भन्ने हिसाबले एउटा स्टल राखियो भने उहाँहरूलाई पनि सस्तोमा दिन सक्छौँ हाम्रो उत्पादन पनि हामी बजारीकरण गर्न सक्छौँ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ आबु नै गाउँपालिका पर्यटनको हिसाबले धेरै वृहत सम्भावना भएको क्षेत्र हो हामीकोमा एउटा मर्स्याङ्गे जलविद्युत परियोजना छ त्यसले सिर्जना गरेको एउटा लगभग दुई किलोमिटरदेखि तिन किलोमिटरसम्मको ताल सुन्दर रमणीय ताल छ जो मार्केट चोकदेखि सुरु भएर चाहिँ हाम्रो यो सत्र सय फाँटसम्म चाहिँ छ त्यसमा चाहिँ अब वाटर बोटिङहरूको सिस्टम लगा ल्याउने त्यसपछि अब अहिले अहिले अब हालसाले चाहिँ यो छिङ्गेश्वरी भन्ने एउटा प्रसिद्ध मन्दिर छ त्यसपछि त्यस्तै त्यस्तै गरेर यो आँधीमूल बराई कला मन्दिर अनि अहिले हालसालै अब यो सेल्फी सेल्फी स्पटको रूपमा चाहिँ विकसित हुन गएको यो नेपालको सबभन्दा अग्लो उचाइमा रहेको झोलुङ्गी पुल त्यसमा साथ सज्जाको व्यवस्था गरिदिएबाट र टिकटको व्यवस्था गरिदिएबाट अलिकति साहसिक पर्यटनको विकास गर्न सकिन्छ जस्तो मेरो आफ्नो बुझाइमा लाग्छ अनि त्यस्तै गरेर यो हामीसँग म त अब आठ दस वर्ष वैदेशिक रोजगारमा गएर विदेशमा श्रम बेचेर आएको मान्छे धेरै कुराहरू धेरै पर्यटनको सम्भावनाहरू बोकेर आएको मान्छे त्यो भएबाट मैले धेरै कुराहरू चाहिँ बाहिरबाट बुझेर आएर यो त्यो कुराहरू यहाँ पनि लागू गर्न सम्भव छ है भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो आमा भएबाट मलाई गाउँ सेवा गर्ने हुटुटीले यो गाउँपालिका अध्यक्षमा दावा गर्न बाध्य बनायो जस्तो अब मैले आफूले देखेकोमा चाहिँ अब यो नेपालकै अग्लो स्थानमा रहेको पुल जसमा जहाँ चाहिँ झोल के अरे बन्जी जम्पिङको सम्भावना छ त्यसलाई एउटा व्यक्तिले गर्न सक्ने सामर्थ्य राख्दैन त्यसलाई गाउँपालिकाले एउटा सहजीकरण वातावरण बनाइदियो भने प्राइभेट सेक्टरका अलिकति ठुला घरनाहरू पनि आउन सक्छन् र त्यसलाई वातावरण बनाउन सकिन्छ र अर्को जो मर्स्याङदीसँगको सम्बन्ध तालको कुरा लिएर आउनुभयो यो गाउँपालिकाभित्र रहेका कुनै पनि प्राकृतिकसँग सम्बन्धित सम्पत्तिहरू भनेको त्यो कुनै व्यक्ति कुनै योजनाको अथवा परियोजनाको नभएर त्यो समग्र गाउँपालिकाको नै हो जस जहाँसम्म अहिले मुगलिन पोखरा बाटो चौडा कार्यक्रम हुँदैछ यो यसलाई पनि सहयोग गर्ने गाउँपालिकाको उद्देश्य हो जसबाट जसमा विभिन्न किसिमका चाहिँ विकास निर्माण साझेदारहरू हुनुहुन्छ पेटी ठेकेदारहरू हुनुहोला अथवा चाहिँ पेटी ठेकदार नभए पनि मुख्य ठेकदारहरू हुनुहोला उहाँहरूलाई क्याबिन ग्याबिन जाली लगाउनु छ उहाँहरू उहाँहरूलाई चाहिँ वा सेरवालहरू उठाउनुपर्ने छ त्यो ठाउँमा बाहिर बाहिरबाट श्रम ल्याउनुभन्दा हाम्रै यहीँ उत्पाद यहीँ भएका युवावर्गहरूलाई ल है हामीले विदेश अब हाम्रा सङ्घीय सांसदहरूले गर अमेरिका गाउँ जाउँ चाइना चाइना अमेरिकाबाट पचास करोड ल्याउँ पचास अर्ब ल्याउँ चाइना जाउँ यति ल्याउँ इन्डिया जाउँ उति ल्याउँ भनेर चाहिँ मागेरै देश पाल्न सक्ने भन्ने खालको चाहिँ उहाँहरू चाहिँ अभिलाषा राख्नुहुन्छ भने हामीले म आफू गाउँपालिका अध्यक्ष भएपछि जो विकास साझेदारहरू हुनुहुन्छ जसले चाहिँ हाम्रो पृथ्वी राजमार्गको धेरै छोएको आबु खैरिन गाउँपालिकामा मुगलिन पोखरा सडक चौडा हुँदै कार्यक्रम चौडा हुने चाहिँ परियोजना बन्दैछ उहाँहरूको विकास साझेदारहरूलाई ल हामी तपाईँहरूलाई सहयोग पनि गर्छौँ हाम्रो पाँच आठ सयजना युवाहरूलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ कुनै न कुनै किसिमको रोजगारमा चाहिँ लगाइदिनु पऱ्यो भनेर म अनुरोध गर्छु त्योबाट उहाँहरूलाई पनि काम गर्न सहज वातावरण हुन्छ अब र अर्को कुरा हामीहरू उपलब्ध भएका युवा शक्तिले पनि त्यहाँ रोजगार पाउँछन् जसको जसले अब खाडीमा गएर आफ्नो चाहिँ श्रम बेच्नु आवश्यक त्यति पर्दैन होला र अर्को कुरा यसरी सहयोग गरियो भने भइरहेका विकास परियोजनाहरू पनि सम समयमा सम्पन्न हुन्छन् भन्ने चाहिँ मेरो आफ्नो बुझाइ छ यसरी पनि म रोजगारको सिर्जना गर्छु र अर्को कृषि कृषि बजारीकरण टोली भन्ने छ हरेक वडामा कृषि बजारीकरण टोली भन्ने छ हरेक वडामा कृषि बजारीकरण टोली पाँचजनालाई रोजगारी भन्ने मेरो नारै छ त्यो नारालाई म गरेरै देखाउँछु म सफलै पार्छु परिवर्तनको चाहिँ अब यसरी गर्ने रहेछ है यो के यो युवाले गरेर देखायो भन्ने चाहिँ हाम्रा अग्रजहरूलाई म पार्छु अब जहाँसम्म मैले अब कृषिलाई नै प्राथमिकता दिएर कृषि पर्यटन र स्थानीय रोजगार मेरो आफ्नो चाहिँ नारा बनाएको छु यो नारा नै म चाहिँ सफल बनाउने हो र अब एक नम्बर दुई नम्बर अथवा पाँच नम्बर छ नम्बर सबै वडाहरूमा हाम्रो कृषिको सम्भावनाहरू छ र अहिले जो कृषि उत्पाद हामीले अब जस्तो एक नम्बर वडामा कागती खेती अथवा सुन्तला खेती भयो भने त्यो त्यो उत्पादन चाहिँ तपाईँको कागतीको रसबाट जुस बनाउन सकिन्छ त्यसको लागि हामीसँग अब यो औद्योगिक औद्योगिक त्यस त्योबाट धेरैजनालाई चाहिँ रोजगार सिर्जना गर्न सकिन्छ जस्तो अलिकति माथिल्लो बेल्टमा अहिले त अब बजारको बजारको भन्दा पनि सडकको एउटा चाहिँ ट्र्याकहरू खुलिरहेको अवस्थामा माथिल्लो बेल्टमा जस्तो जहाँ चाहिँ सिँचाइ सुविधा छैन त्यो ठाउँहरूमा समेत हामीले चाहिँ एउटा जस्तो कागती जुस सी प्लस भन्ने म बाहिर देख्दैन सी प्लस टा सी प्लस त्यसपछि अब अहिले आएर तपाईँको चाहिँ ब्रोकाउलीको जुस पनि आएछ त्यस्तै खालको चाहिँ त्यसलाई जुस डाइभर्ट गर्ने होइन त्यो त्यो खालको चाहिँ बनाएर त्योबाट चाहिँ एउटा आबु ब्रान्ड होइन आबु जुस अथवा त्यस्तै टाइपको अथवा कुनै राखौँला नाम त्यो हिसाबले अन्त सकियो भने अन्त बेचाउन सकि नसकियो भने त्यो फल तथा फुललाई तरकारी तथा फलफुललाई जस्तो केराको चिप्स भन्ने पनि छ त्यसलाई चाहिँ सानो सानो ठुला ठुला परियोजना नभएको साना साना परियोजनाहरूलाई त्यसरी डाइभर्ट गरेर म चाहिँ मार्केटमा लानलाई एउटा योजना त्यो छ अनि अर्को हाम्रो यो अब अहिले आबुखेरिन गाउँपालिकामा मैले देखिरहेको समस्या भनेको यो कृषि सहकारी तथा सुपथ सहकारी भन्ने दुई किसिमको चाहिँ सहकारी रहेछन् उहाँहरूले चाहिँ एकदम समस्याग्रस्त हुनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई चाहिँ गाउँपालिकाले आफ्नो नि व्यवस्थापनमा लिइदिने उहाँहरूको जो समिति हुनुहुन्छ उहाँहरूको सरसल्लाहमा उहाँहरूको अनुमतिबाट गाउँपालिकाले चाहिँ सेयर सदस्यहरूलाई मर्का नपर्ने हिसाबले उहाँहरूको चाहिँ प्रतिफल भनौँ न फाइदा योगदा अनुसारको चाहिँ फाइदा चाहिँ सुनिश्चित हुने हिसाबले त्यसमा पनि चाहिँ टेवा पुऱ्याउन सक्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ त्यो काम गराएर मैले अब क्रि कृषि सहकारी अथवा सुपथ सहकारी मार्फत पनि उत्पादनसँग जोड्नेछु यो भएपछि धेरै युवावर्ग अथवा महिला दिदीबहिनीवर्गहरू रोजगारमा आबद्ध हुन सक्नुहुनेछ यो जस्तो अब छ नम्बरवटा पाँच नम्बरवटा लगायत एक नम्बरवटा समेत सुन्तला पकेट क्षेत्र बढ्ने प्रचुर सम्भावना भएको क्षेत्र र म आफूले अनुभव गर्दा समेत त्यो देखेको देखेको ठाउँ हो र यसमा अहिले यो के कारणबाट चाहिँ यो सुन्तला बालीहरू अथवा चाहिँ अमिलोजन अमिलोजन्य कागती बालीहरूमा चाहिँ अपेक्षाकृत प्रतिफल किन लिन सकिरहेको छैन भन्ने कुरा यो एउटा विश्वमा व्यापी तापक्रमको वृद्धिको असरले हो कि अथवा के को कारणबाट यो एउटा अनुसन्धानको विषय छँदै त छँदैछ तैपनि अर्को कुरा मैले अब जस्तो अघि भनिसकेँ सिँचाइ र यो एउटा अनुसन्धानको चाहिँ आवश्यक नै छ त्यसको लागि मैले गाउँपालिका अध्यक्ष विजेता भएमा यसको लागि एउटा विशेषज्ञ टोलीको एउटा चाहिँ टोली निर्माण गरेर उहाँहरू मार्फत चाहिँ अब पकेट क्षेत्र नै बनाउने हिसाबले र विभिन्न किसिमका अनुदान परियोजनाहरूलाई समेत निगरानी गर्ने हिसाबले म आफू चाहिँ अगाडि बढ्नेछु त्यस्तो चाहिँ छ जस्तो म आफू वैदेशिक रोजगारमा आएर जस्तो सिङ्गापुर दुई वर्ष हङकङ तिन वर्ष बसेर उहाँहरूको चाहिँ काम गराएको अनुभवमा अभ्यस्त भएर आएबाट रोजगार भन्ने कुरा जस्तो विभिन्न हाम्रो बालबच्चाहरू छन् उहाँहरूलाई चाहिँ उद्यान चाहिन्छ ब खेल्नको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ पार्कहरू चाहिन्छ त्यसको पार्क भएपछि त्यहाँनिर सिँचाइ सुविधा फुलहरू हुन्छन् बिरुवाहरू हुन्छन् त्यसको चाहिँ कटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसलाई सिँचाइ दिनुपर्ने हुन्छ त्यसको चाहिँ अब वस्तुभावबाट जोगाउनु पर्ने रेखदेख गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो खालको पनि एउटा रोजगारीको रोजगार हो अब रोजगार भनेर हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा चाहिँ अलिकति परिवर्तन गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि रोजगार भनेको कापी र कलम घोट्नु मात्रै रोजगार हो रोजगार भनेको एउटा अफिसमा बसेर ल्यापटपमा कि इन गर्नु मात्रै रोजगार हो अब रोजगार भनेको हामीले अब यो भित्र अब पढाउनु रोजगार हो लेखाउनु रोजगार हो रेकर्ड राख्नु रोजगार हो भन्ने मात्रै छ यो मनस्थिति चाहिँ बदल्नु आवश्यक छ रोजगार भनेको हामीले हाम्रो बा हाम्रा सन्ततिलाई अथवा हाम्रा अग्रजहरूलाई अथवा हामी आफूलाई नै आवश्यक पर्ने आवश्यक पर्ने जस्तो पार्कहरू भयो त्यसपछि चाहिँ वृद्धहरू को बहस गर्ने खालको चाहिँ तार्किक बहस गर्ने खालको ठा ठाउँहरू भयो सार्वजनिक पार्टी पौवाहरूलाई समेत सुव्यवस्थित गरेर राम्रो तरिकाले चाहिँ निगरानी संरक्षण गर्न सकियो भने त्यसमा पनि हामीले क्षमता अनुसारको रोजगार दिन सक्छौँ यसरी मैले चाहिँ आफ्नो वृहत प्ला योजनाअनुसार सबैलाई व्यवस्थित हिसाबले चाहिँ रोजगार दिने मेरो आफ्नो योजना छ अहिले विभिन्न किसिमका ठुला राजनैतिक दलहरू भनाउँदाहरूले देशमा एउटा किसिमको विद्यमान व्यवस्थामा राष्ट्रिय स्तरको चाहिँ घोषणापत्रबाट नै गाउँ वडा सबै सबै सबै त्यो घोषणापत्रले नै उहाँहरूले चाहिँ विभिन्न नाराहरू अवयवहरू विभिन्न चाहिँ ऊहरू दिएर सन् सञ्चालन गर्नु भयो गरिरहनु भएको छ मेरो चाहिँ उहाँहरूभन्दा भिन्न छु म मैले हरेक गाउँपालिकाको आफ्नै आफ्नै किसिमको चाहिँ यो घोषणापत्र र योजना हुनुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्छु र मैले त्यो तपाईँहरू आदरणीय जन जनसमुदायमाझ म पेस गर्छु र त्यसमा मैले म के के काम गर्छु भन्ने कुराहरू चाहिँ बुदागत रूपमा चाहिँ उल्लेख गरेको छु र त्यो काम म जति लेखेको छु जति बोलेको छु त म गरेरै देखाउँछु त्यसको लागि मलाई तपाईँहरूले तपाईँहरूको साथ सहयोगबाट मलाई चाहिँ पुर्याइदिनु होला तपाईँहरूलाई लाग्न सक्छ कि अब यो यतिको युवा राजनीति मार्फत चाहिँ परिवर्तन गर्छु भनेर आइरहेछ अब तपाईँहरू गाउँपालिका आउनुभयो भने पहिला पहिला गर्नु होला अब तपाईँहरूले गाउँपालिका अध्यक्षलाई नमस्कार गर्नुहुन्थ्यो होला अब तपाईँहरू म विजेता भएर गाउँपालिका जाँदाखेरि गाउँपालिका अध्यक्षले तपाईँहरूलाई नमस्कार गर्नेछ त्यो खालको चाहिँ तपाईँहरूले छुट्टै अनुभूत अनुभव अनु अनुभूत गर्नु पाउनुहुनेछ यसको लागि पनि एउटा एकपटक म आफूलाई चाहिँ मेरो योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न तपाईँहरूको साथ सहयोग हुनेछ भन्ने मेरो अपेक्षा छ